mukolo gw'amazaalibwa mu lubiri emmengo ku lunaku olwo n'abo abagoberedde emikolo ku tivi mpozi ne ku mitimbagano baalabye nga waliwo ekikyuseeko ku ntunula ya ssaabasajja eya bulijjo ng'omuntu omulala yenna waliwo ebiseera lwe tufuna obukosefu mu bulamu bwaffe ssaabasajja kabaka abadde atawanyizibwa alage simanyi bulungi alage kiki mu luganda abadde atawanyizibwa alage ekizibu kya alage oluusi kiva ku mmere gye tulya oluusi kiva ku mpumbu eva ku bimuli oluusi kiva ku nfuufu n'ebintu ebirala bingi era obuzibu bwa alage oluusi bumukaluubiriza mu kussa naddala ng'ayambadde akakookolo ebyo byonna ebyogerwa nti saabasajja yaweebwa obutwa si bituufu n'akatono nga nsooka okukwebaza okuba ngaomaze okutyuninga ate nekukulisa sabbiiti eno yonna gye tuyiseemu mukama yeebale nnyo yeebalire ddala kutuusiza olunaku olwaleero ngaenkwege zikyakukubira enduulu olunaku olwaleero tuline mukadde waffe tamala emirundi nga bulijjo nga tugenda okumenyeramenyera byetuyiseemu mu wiiki eno n'okusingira ddala ensonga za ssaabasajja kaboko wa buganda bwe yabadde ng'ajaguza emyaka enkaaga mu omukaaga egy'obuto ah, ebintu bingi nnyo byogeddwa ah, ku bulamu bwa ssaabasajja kaboko wa buganda kale nno ne tusalawo nti n'omu kukunafu ajje atutangaazeko ku nsonga ezimu ezirumya abantu emitwe Ah, mu bbanga lino ssaabasajja okuba lyalabikako eri obuganda waliwo ebintu bingi nnyo ebibadde bijja biyitiŋŋana ngaabalala bagamba nti no ssaabasajja atafiibiddwako abalala bagamba nti ssaabasajja ah, mugonvu ekisukkiridde okusingako bulijjo bwekibeera ate ah, abalala ne bongera okutugumya nti sabasajja yasobodde n'okukola dduyiro naye nga si dduyiro oli owaffe owabulijjo gwetumanyi sabasajja gwakola wabula yabadde atambula butambuzi ng'omuntu omulala yena gwasobola okutambula kale no ebyo tugenda okutunulako olunaku olwaleero n'ensonga endala ezinaaba ziyingidde kyenkwagaza ava nga obeera bubezi ku mukutu bwalina ekibuuzo ngaoyagala nakyo kyogerweko ojja kusindika mesagi ku simu noti musanvu noti ttaano nsanvu mu bbiri kinaana mu mwenda ataano mu mwenda ja kugenda nga nzisoma mpolampola noti musanvu noti taano nsanvu mu bbiri kinaana mu mwenda ataano mu mwenda akati waliwo abantu bangi nja bantawanya ku lwa sukaali sukaali mwami kwezi essimu za musajja jjanja ba sukaali tetuzitegeera bulungi osobola naawe okukuba ku ssimu yange oba okuweereza message ku ssimu yange then bwe naava mu program nsobola okukulambika obulungi kiki kyolina okukola nti musanvu noti ttaano nsanvu mu bbiri kinaana mu mwenda ataano mu mwenda mukadde waffe tamulimu ntusuubuza kuba tulaba musimutyanu mm, mm. banaffe abatulaba ngenda kubawa mm. omanye nti mbagamba omukazi bwaba awandula amalusu tebuba bulwadde omanya ali lubuto yes symptoms ensanja bavu tekitegeeza bulwadde kitegeeza bulumi webwezingiridde kati ebintu ebimu abantu bafe abamu basangira mu bintu hmm. naye nze nsinga kusaasira museveni nebagamba nti waliwo sekabaka meniriki owokubiri yali mu ethiopia hmm. yagenda mu amerika nasanga nga bakoze akatebe akawanika abantu kalabba hmm. electronic chair nakagula ate ngaethiopia teri masanyalazi yakafuula namulondo kati nze nakuba ebintu byange bino mm, ofiira nenzikuba babijja walala naye nebagamba mu bujozi bwabwe obwekitalo nzije mbakolera ekakiiko akapublisit lwaki tewagenda noyoolezo sente gangendayo kukolayoki tewaliyo sente me nze ndi veralogant akati kambabuulire mm. ayina bukedde amukebere eno masiki yakitiibwa bagitunga mukitengi ono gyayina yagenze kugera nabagereka gyayambadde nedda kabaka mwali mumulabyeko nga ataddeko galubindi waggulu naye akasajja kamukedde kano bakalya mmere ki oyo saabasajja ndaba nga saabasajja anti yeye nga kalubi wali omulabeko nga nze sabasajja nabeera naye namujja busiya nojja ngaotambula naye bwe twava ebusiya twasanga gavumenti ya uganda teyina ntekekateeka yonna gyekoze eyokumwaniriza eh. Eh. tikyaliyo yatuuka butuusi nga omuntu wa bulijjo anti kwolwo olunaku gundi abataka ba buganda mm. baali bagenza entebe nga bakulu la semakula okusisinkana puresident mhm. era baali makindi ewa semakula ne bababuulira nti omutandaze namba emu yalira nti kabaka waffe akomawodde mhm. olwo omulongooti yali aga nti kabaka bwatadda ziddemu zivuge eh. <laughs> mhm. kubanga salimu sale yali amaze okulaga kabaka e masaka ono ye kabaka wammwe bamutuleta nemityana abantu bano kyebatamanyi abantu babulijjo kyebatamanyi nti gavumenti ya pawulo muwanga yasika semwogerere nesika bidandi nesika mayanja nkanji bonna ne bayingira mu gavumenti ya pawulo muwanga ngaawambyani ngaawambye obote his intention was to isolate museveni asebwomonga okumula kantalina makulu akasajja kakominisi kasigaddeyo mu nsiko era kalina ali nsubuga yasaba paapa nagenda e nairobi nasinkanaani aa abatabaganyi nakoma oluvanyuma lwa wiiki emu nagamba bali tebasobola kutabagana buli omu atya munne nga batyaana mm-hmm. era pulezidenti museveni yajira mu nyonyi eya taine roland e nairobi mm -hmm. ng'akutta olupapula lwa standard kuba tayire roland yali wa zimbabwe nga musajja waffe amuwerewoza okubba wano e nairobi pulezidenti museveni yakwata semwogerere mu ngalo n'amugamba weavesin alot semwogerere n'amuddamu nti wavesin mo awe ah. nairobi waliyo zisiberangako gasiri active mm. kakati gavumenti yo pawulo muwanga bweyamuwanga bwe yawamba obote yaddayo emabega naafuka executive prime minister kirabika okuwamba obote pawulo muwanga yali akolagana nabana baganda banne okuwamba binayisa aa pawulo muwanga okuwamba obote bokera okuwamba obote balowooza nti museveni bwajja bonna ajja kubeerawo era pawulo mwanga yagamba basemwogerere ti museveni bwealikwata obuyinza mulimusulya katebe pawulo mwanga ali amanyani museveni kuba yakola nabo ngaayagala nyo obuyinza sikwagala buyinza yayina museveni yatunulya unrf nga e, ebintu biremye yali minisita wa defense ku myaka asatu muetaano hmm. nga ayina amaje kasanvu pulezidenti museveni yayitirira waabwe embalala hmm. n'awandiika abafa lunasa bapawulo muwanga bayita waffe kalizo tebawandiika bantu tebawandiika baganda bayingiza mumagye oba tenayingiza milisiya kakati tugenda okutuuka mu nsanvu mwenda ng'abalina amagye bali aba museveni alina folunasa oba talina kikosi malu eyoyita oyo kwekuddyalo nagamba ti museveni abeere minisita wa defense olwamajje asibe yayina amaje kasanvu mm. singa museveni bwe yayingira ekibuga nga tebaali batanzania gavumenti yali agijjako yali abasinza amaje kakati pawulo muwanga abatukwatira ku myaka asatu mwetantu twandifudde eh, bufi pawulo muwanga bwawamba gavumenti yokero nakulafutinga gavumenti executive prime minister obutesemonio president kati pawulo muwanga yatenagenda kuwamba gavumenti ne basindika abantu mu dp dp twali nze mukinaana naliwa dp usiwingabakisamba mugerwa mukinaana naliwa nali nkulira abavubuka ba dp ngaera semwogere amanyi bulungi bani tugenda tuyimi nono kawanga tiyiniumi mm. not because i was an old man naye kuva dda i was a very active man nali muto nga ali mujakujaku nyo kikyakuja mu dipi kakati twali tulonze mu dipi structure yaffe nga semwogerere ye gundi president genoyes vaisi we nga ye gundi bamwitiberiyo kenyi twamwitanga tingatinga mm. nganywa kaali mukyoli eh, sigalo nokaali kaliga gwanywa mm. tingatinga ngavuma obwe tokamala mhm. abasajja bavuma obwe temukinaana muganda wakayanja bamwyitanga nyansi ngayogera ennimi zonna eza uganda mhm. kakati nga sekitale geno yebwenje muwesaana mm. national chairman nga benefance byanyima organizing secretary nga ye zakalulumu omwogezi wa dp nga ye eh, gundi mulozi mhm. dokita ojoko mulozi nga tugabanye abaganda abacyoli n'abawesitaana bonna nga batuta obuyi n'abasoga mm. ye gavumenti yakinaana mm. era nzijukira bulungi semwogere tekyali kyangu okuwangula obwa pulezidenti geno baali baagala lule era ne bakuba ebifaananyi bya lule ng'akutte eh, afunyiza ebikonde semwogeri nakolagana ne pawulo muwanga nebagana lwokudda ngagenze mubuwaŋŋanguse anti yali bweru bukiraana bwe bamala mujjako yagenda mubuwaŋŋanguse n'avuma nyerere ngaate nyerere yayina amaje wano oh, kakati abakristaayo hmm. baagala dp efugibwe omukristaayo bagamba lule lule semwogerere nmugandanebakolagana ne muwanga muwanga naga nti lule yavuma nyerere amala mwetondera era nze nakola strike ku ssomero batugobera mudakiikaaga naga nti tulina okugenda okulaba lule entebe nolule nowaaka omukulu w'essomero hmm. bamwitanga brothe gundi ku malaki benadin naga nti yifu nolule nowaaka even my cooks are not going to cook food. Even my teachers are not going to teach because no one know her. yatuwedda kikaaga naye nga nze asiikudde aleese strike ku ssomero eyalule eh. hmm. ngaate sisula ku ssomero nte nali wadde yangoba bangoba mu kisulo nga njagala kukola strike buli kaseera hmm. eh. era ed masa yagamba I have kept this man because mm. a stubborn boy must be clever. Mm. Era okunteeka mu mawulire nali nkikunyumizaako mm-hmm. nti ekyanjagaza amawulire kyaliwo ekiti omukyala yali muwala mutonga mulungi nyo naye bagamba gyali mukyala mpungu mm-hmm. yali azze ku teaching practice kategeerawo mukinaana kati yenkana myaka emaka yes naye bagamba akyali kati yali muwala mulungi nnyo ndi mu seniyes atusomesa literature natuga ugand right and imaginary story lowooza ku kintu okiwandiikeko aimagined era bulereta nga mumukwano gwange ampandiisa amusaba omukwanaomusomesa mm. kakati nampandiika nanteeka mu bbaasa nantwala muleta box mu post office katemukyabimanyi mhm. nebanteekamu ngaenyonyoga ebbaluwa nezijja nga zinkoonako zinkubako jala mpungu najja nankimayo nanteeka mu kaleega ke nempulira ebbugumu oh, oh. nantwala eka <laughs> mm-hmm. neyeyambula mm-hmm. natandika okunsoma naye nga nze ntunula mubisambi ekitabo kyange kyajja eki ekitabo kya go to the staff room omukulu <laughs> wesomero nambuuza yakisoma natya did you understand the assignment mm-hmm. because yes i did what did the teacher tell you to write an imaginary story but this is a lovely letter yes ayibage ndimaisire kwazirabulirizi nanga genda nekitaawo mhm. mu myaka egyo twagendanga netugula beyita bakitaawo naye omusajja omwana yagula gwayita kitaawe namukuba emigga egimutta sikufisiranga nosonoona netubita <laughs> twakolanga efujjo naye nga batugamba kitaawo kaete nendeeta mugandawe mm. nabaga nti wadis my brother wadisido olwo staff yekutuddemu ebitundu ebyo omwana yakoze eki kaali kakazi kalungi nnyo mm. nga nawe okwegwanyiza kagati olwesobolo kyava aloolinka naga one toddamu okuyingira mu kibiina ky'omukazi oyo mhm. omwegomba mhm. n'omukazi ajja kubeera comfortable kukusomesa nangoba mu literature mhm. tajja kunsomesa i taught myself literature and i got credit three nemwesomesa nzekka bamungo bamu musini ya firi mhm. lwamusomesa mhm. kakati yelimasa kyavaŋŋamba nti i have kept you because a stable boy must be clever to you can make a good journalist kukutandika that was my interest mu mawulire ne politics kakati kyembadde nkunyumiza nti museveni baali bagala kumwayisolatinga mhm. era nze mwenewunyanga nnyo nze siri mulebeesi mm-hmm. nali nkolagana ne sali munsiko sali musale yes era bamala okukola gavumenti bayita kamanda sali musale kuba gwe baali bamanyi mm-hmm. neŋŋenda mu nsiko somero baliyita namusaale baali bali bambudde e e, e nensinkana sali musale ng'alabwa hmm? nasangawo kayigula nga ye edisiibwe kati nkuba netonye ekiro sale nalagira kayoola andete ejakiti yamaje ampe nekikubo kyakaawo obugumi omubiri eh, hmm. ankankana hmm. sale yalaba ankankana sale nagamba nti abasajja abo kyebatukoze batutumidde abantu ne batugamba tubakkirize bayite mu luweero tusinkane ebbombo tuwambe gavumenti olwokuba muwanga yali amanyi museveni mhm. olwayita ebbombo bawamba gavumenti era bayingira kampala nga bakuba mizira gyaki eh, gya dipi kakati pawulo eh, muwanga yali agamba babakyoli bagamba semwogerere ti wetuwamba gavumenti tugiwa mukyoli hmm. gweva ku bukulembeze um, tugiwa omuki olukiiko lwa dipi nelutuula nelugaffe tetukkiririza muki mukuwamba ah, ah, hmm. gavumenti era ne mukinaana baatuula kuteesa yayogera nnyo nnyo tugende mu nsiko tukoleki nebakkiriraganya tukoleki meeting nagirimu mhm. eya kinaana dipimu yasalirawo egende nga opposition okumanya ebintu bizibu nebidandisa lyeri mu gavumenti yokera olutwa mhm. kubanga paulo mubea yali mukwano gwennyo yagamba sijja kgenda namuseveni mu nsiko teyambuuliddeko kuba yali sekretary genewaki wa upm kakati bwembuuza salimu sale ne mugamba nti bali balonze gavumenti naye gwe naawe bakutaddeko ku misary commission kuliko nkuwanga kulikaani kulikaani all of fighting groups except museveni museveni asigale ebweru nga womonga sale naŋŋamba tize ndi junior man tebasobola tulonderawo abagenda okulonda okutusalirawo bali nairobi ewali sanowengi neku mondalane mondalane salinyayo mm. salaba ku museveni munsiko mm. no naye nalaba abantu bangi nali nagendagayo nenkomao ate obwana obuto kisiro najjanga mawulire gamu no nenkuba muwanga yanjolako mulundi gumu walabe kusale gwe namulabe mm. Mm-hmm. afaanana ati museveni mumanyi gwe toddamu biwandiikako muwanga yansena mm -hmm. ani najjanga ati nga nalabyabayeekera ngaabantu bakuŋŋana nembanyumiza abayekera bwe bafaanana nze bano tebansasudde busasuzi basindikako abantu ebikumi ebyo nga bagenda okuyingira kampala tugende mu afro studio tubakubisa obufaananyi obwabastudent tebansasudde naye nze sibaleebeeta maybe gatitudi yange yanjawo dwayigwe tusale no bajja kunfugirayo bonna mbamanyi mhm. baba bagala kufuga muntu kakati museveni najja akwata pawa kyenkugambye ti kabaka afuna amaanyi gaali gatya okero papawulo mwanga bakozeeki bawambye gavumenti basemogere bonna bamayanja nkaji bane bayingidde gavumenti empya fedemo ngegayerwanira kabaka mm. eyankwanga mm. eyingidde gavumenti kayira ayingidde gavumenti museveni asigaddewo kati museveni yayina okuleeta kabaka awanike minzaani gye mwamulabira mm. kabaka yajja nenagenda bali mu motoka ya sitroni yayitira rwanda mm. kakati obuzibu nga bagala eh, kabaka yeyawanika minzaani nti abaganda bonna baliruddawa nedda baali bamaze okuyingira baliaders nga bayingidde owokero kyenyonyodde okitegedde pawulo muwanga yali akoze gavumenti ngaeri musemogerero wa dp yali minisita wa internal affairs mm. nga bidandisali naye mwali mm. owa upm mm. nga johasi mayanjankanji naye mwali owa cp nga lwanga gali emiryango owa fedemu naye ayingiddemu nga nkwanga naye ayingiddemu nga lekayiira naye ayingiddemu kati ngaabantu batandise okugamba ti museveni akuwe bukubwa lwaki alemerayo ayagala kusiiga bukominisiti kakati bano nabo kyebasala amagezi kategaya nakolagana nagenda nebaleeta kabaka mhm. kabaka yawanika minzaaniyes mm. kakati ate bwe bajja kabaka bwamala obubayamba era nga bulijjo bwe bakola ate nebagamba nti aa kabaka tetalina statusi balina endowooza egamba nti abavubuka tebakyagala byabwakabaka kakatikabaka takoma bwe yajja teyajja na statusi eh, eh, era teyayina mmotoka teyayina mwasulaanti ah, kati olwo nga kiweddekati bakutte power oluba ebintu bikyukakati baga tumala kola constitution tubagulire sentensi ya kabaka kabaka tuwamujja busiya netumutwale wamulangira walugembe ejjuuko enakasero fe twazimbawo n'olubiri olwamangu hmm. nze bwempuli yabagamu birunitayagala bwakabaka mbasekerera nombasekerera nga tewali alinnyayo walugembe ejjuuko omulangira kasabbanda yali agamba nti mwana wa muteesa mhm. era nga alina amaaso bwegatisibe yali memba wenrc Eh? Eh, twagendako naye koki nebogera ku mutesa nakaba amaziga ah, ah, ah. kakati <laughs> waliwo abalangira bangi abaali bayingi anti abalangira hmm. abalangira mu buganda bangi oyinza okubuuza omulangira nti ova mukabaka waki kati saabalangira taba muganda wa kabaka kubanga kabaka talinana mugandawe mhm. omuganda we watuula ku kiwaaba amuwambi hmm. ekitegeeza abaganda tusefugadi kabaka bwebamugyamu omulangira babasibira mu kkomera ewa kasujjulubinga omutaka ah. kasujjulubinga yasiba abalangira hmm. era enyumba gyemulaba muganzi lwazza maama wa sekabaka muteesa baali bamwyita muganzi lwazza hmm. omukazi mukyotala muwalabu e. era yamusiiga enziku e? era bawalabu bebamubba nebamuzaayo kakati nazaala sekabaka muteesa yatta abalangira abiri mu bana ngaabasanjala mutabani waafuge ekyo ekizimbe muganzirwaza omukazi nga yali wabulaeyo kakati yali agenda okutta ne nuhu mbogo muteesa n'amugamba bwatta nuhu mbogo gwenzanya naye nange nga nesuula mu kinnya n'amulekawo muteesa yakula ne nuhu mbogo hmm. kakati abazungu ne basalira abasiraamu amagezi endagaano yolwedde kugamba kabaka wa buganda ajja kuvanga mu lunyi lwa sekabaka muteesa olubereberye bakakungulule babakuba nibabajjamu mm. naye nga baali basigadde waaba babiri nobumbogo nani nimuteesa nobumbogo kale tokiraba ne museveni yagamba tinawa okera olyemu omulimu obwa minisita yeyaliranga museveni nokera olutwa baali bamukwani e tanzania kubanga okera olutwa obwe teyamunyigira nnyo yali kamanda wemasaka mm. amini bwe yawamba gavumenti ate okera olutwa yadduka buddusi mukifo kyokuleeta amagye luddawa nga ye oyita ojo kalemedde mu palamenti alina enforcement ate ono yadduka buddusi kati bwe bagende eyo ye museveni bwe yasomesanga ngaakwata akasente ke ngaakawakwane ku lutwa museveni investiri vere fa era ne bamukuba ayinza omulekamu museveni identifies allies from mufata kugwako buk musebe takwa ku muntu kitaawo twatuba oh, naye kati nze kojja wange naye yali mukabinja kabawejjere keyabeeranga nako siri forena ekitegeeza museveni kuva dda yali musajja muwejjere eh, babayitanga abawejjere abatalina kantu <laughs> ngalina akabeera bagundi bakibazo eh. kibazo oyo kojja wange bwe yafa oyo mm. mukulu wange aŋŋamba nti kibazo yajja ne pisito namukubira n'akanyonyi pistol zino museveni zeyabawanga mm. eh, bamwitanga samula kakati kabaka bwatuuka nrm mm. yali zimwinako pulaani aa ah, ah, tuli olwamaze obayisaawo bwebwe bakola bamusudde bamusudde twamujja busiya netumuleetebwa walugembe jjuka amuyita muganda we mm. kabaka mujjukira bulungi yayambalanga tesaati ya brown nempale ya lumoolo ya brown nga tabivaamu nga baga nti ah, tenekitabu yayagalanga nenkofiira oyo walugembe mm. ejjuko nga bwetutambula naye mm. kakati walugembe ejjuko agenda akola ensobi batandika emipiira gyebika ne bagiteekako omusajja bamwitaani sali naalima nga yazanyanga nemuteesa omupiira etemulabye ku sente emipiira gyebika gyayina sente ngaolugave nemamba birina okutuuka ku fainolo eh? babba ne babba olwaki omupiira kabaka gwagulawo n'ogusembayo bakutunda biliyoni esi nakati olwaleero abo baminisita abali emeerobamwita kabuki omupiira saabasajja kabaka gwagulawo ogusooka n'ogusembayo biliyoni ezibakutunda era emamba bwebateyiseemu n'olugave kuba bebasinga abantu abaki abangi mm. waakiri bagula ne baguddamu era emamba eyitewo n'olugave ate gino egyebika ati gyenkubuulira emipiira gyebika gyegyasooka nga teginnajja hmm. kagala empiira gyebika nga bakola kyonna ekisoboka kati babba babba abalangira bwe babba abalangira omupiira hmm. olugave luyitewo luzamme ne mamba hmm. omanyi maama wa semakula ndugwa yazaala katenda luutu kakati nga yamuzaala nga semakula yamuzaala mu lugave ate kati endalutu namuzaala mu mamba mm. kitawe wa semakula oyo bamwitanka sepeewe yava tanzania kyovula bakabaka yamuma obwakatikiro yabwagala nnyo ne buganda kasepeewe yali makindi naye nga naye nga agula bintu nabba abantu neyekweka era mugagga nnyo eh. semakula nakwata ekika kyolugave yali akulya ekika kyolugave namuganda nti ngenda kusindikira emisambo bwoba toli muganda ojja kwakola yayavuza semakula mumbiyita shiriki nze mbitiira ddala omubbi yazanyedde mu bintu byange nebimukwatiramu <laughs> mbadde manyi nti byojjayo <laughs> mubiyita shiriki ebyowakasi shiriki <laughs> eh, yabikutemu nebibulimu eyaza okuba mu sente eh. byamufunze namusanzeemu kumaca ngaamenye ekufulu nebimufunga mhm. ngaabunze namaze kuba kakati bwa omulangira wa lugembe juka abuuza emipiira gye lwaki yasambiranga mubalangira hmm. basemakulanga bafere bamubaladda nebaga nti ono omulangira kasabanda aniamuzaala amanya gabalangira gamanyiddwa ne bayita olukuŋgana lw'abalagira ne bamugamba tubuulire kitaawe tubuulire akuzaala yagangenze ku kimasooda <laughs> teyadda mhm. kati gwe kubuulira kabaka ne bamugamba ti woosula si mugandawo era kabaka yadduka kiro naava ewaawa lugembe ejjuubo n'agenda ewamukodumi wekomamboga mhm. tayina wooteeri mwasula tayina mmotoka naye ng'amaze okubakolera eri gye bakoze eki gye bavudde olwo bamuleese kati batuuse mu buyinza bamusudde bamusudde era ekomamboga era tewaali bantu nze nagendangayo gweka nze kabaka twali tumanyiganye okuva ku lunaku olwasooka mayiga nga yatulizira sooda nga tutulire kabaka eh. nga mayiga yajawaliwo nomuvukumula baba bamwitanga ntege nga mayiga ayogera naffe mayiga nga akola wakatendi simpiibwa nga kavubuka kali awo tetukabalaamu kantu <laughs> fe abanene nga twatudde eh, era nze maye gasamulabako mu nkuŋŋaana zaffe zamaanyi mu kiseera ekyo mm. kakati ekikwewuunyisa nti mukoddomi we eyali akulira express mm. yafiira mu akisidenti ku lwentebe era yali owafulo studio gye bansindikira abaana bakatoka okugenda obafunira ki obufaananyi babaire ngaabaana b'amasomero okuwamba kampala kati bwafiira mu accident ne bagamba ti kabaka yakola ensobi yali tayinza kusula mu nyumba ya muntu atyandisuzeewe aa ah, ah, oli yaligivuddemu gwolaba mayiga akyaza kabaka ewuwe olabako abemme nga bakyaza kabaka ewaabwe saabasajja kabaka bwakyala mu makaago n'omukazi asigala mu gwofuluma ate bw'aba agenda byonna ebirimu abitwala ndugwa semakula ye chikolako yekka ngoba government abemengo tebagala kuchaza kabaka eh mayega yali achaza kabaka simula bangako te wali wembe ngasobola kuchaza kabaka kubaka baka bwa nyumba yo gwo fuluma nomukazi asulamu ate bwaba agenda naye ayinza omutwaliramu ati kalo <laughs> byona nagenda nabyo yes mm-hmm. goloza mayega yali achaza kabaka taina bana babatiza taina baka taina ki he knows it ababali emengo bakimanyi nti kabaka kasayingira ewuwo nasulawo ndugwa semakula yekka yali akikoze mu buganda wano era newunya lwaki ndugwa semakula yeyavuwala naye ndugwa semakula ekyamwavuwala omusajja yamugamba owambye obukulu bwekiko obutali bwo toli walugape kitawo kitawo kasepewo yali muziba omusajja bwe yamugamba hmm. namugamba nti ekikuwambisiza obukulu bwekika kyolugafe oyina olupapula lwamawulire yayina bbiri ŋenda zisanyawo nazisanyawo oli mugagga ŋenda kwabwaza namwabwaza oyina omukwano nekabaka ŋenda kujjawo yagujjawo mumuzanya ne shiriki mugiyita shiriki ate ebyowaka shiriki mm-hmm. ogendeoyinza eh, okusekera omuntu nga toli waawo togweddalu mm-hmm. kakati sabasajja kabaka mukodomi bwe yafa ne bajowenga nti ekimusiza ekimusise yasharinga enyumba ne kabaka saabasajja kabaka naavaawo awo kwekugenda ekyambuga ewajjajjaawo mm. ewa kisosonkole mm. naafuna nenyumba eyokubiri yali yabaagala aliwo baagala aliwo bwe yategeera yali wakoka kukola ti abayindi enyumba bagisaba naagiwa kabaka netuwewuunya omusoga awatya kabaka enyumba kozi yategedde enyumba bagitwala yali atulimba hmm. naye ekyanewunyisa nti omukyala owekomamboga eyali ne kabaka wabwaba yali mukodumi we ono yali mumbejja yajja ewange naŋamba nti aba buganda land board bakiwala bimale bapa ettaka lyange yoyo omukyala yagala nange ekomamboga eh. nti buganda land board yeyasuzanga kabaka hey. era ono omumbejja ndagire e, okulwana agere ki ndagire namutegererawo hmm. ndagire yali atunga masweta enateete hmm. ngaafumbiddwa omusajja ali hamba olubi obwakabaka teryabirowoozaako ndoza alina n'abaana babiri balina ekizibu ku mutwe hmm. ndagire ye mumbejja eyasooka okutambula ne kabaka nga yeegulira komesi yeegulira ki kabaka talina yadde ekikumi naye bwe byatuuka ndagirire nebagobebwe ndagirire naye nali obuwuka yali alemedde mugundimumasiro mm. twali fenna mu beginning nga ne gomesi yazegulira eh, yes mhm. nga ye mumbejegavumenti erina era abaganda bekwatakwata nebafuna emiliyoni makumi aga asatu miliyoni makumi asatu nebaziwa omutaka eri omuwandiisi w'olukiiko lwa buganda gwayambadde profesa ali makerere akulira ekinyomo bagende bagule emotoka ewawava munno gwayambadde bwatuuka ku woodya mu house oli ewava munno we yali hmm. wansi awo mu jinja rod naga nti bazzukula oguddemu ekidumusi neyambi yaddamu okulabika bamunoonya bamusanga saawa kumi nabbiri emakerere nga obuwala bumuweeweeta <laughs> ku miliyoni asatu wasigaddewoeki emotoka yakabaka teyagulwa era this is what you don't know mm. bakola akakiiko ku matikira ga sasaja nga wava muno ye chairman wava muno n'abagamba ti benz kampuni ya benz ewaddeyo emmotoka ewadde kapaka emmotoka mwana awasiza bo bali bagala bakuba ekifaananyi mmotoka efunaeki hmm. maket hmm. bali baluzingirawo mulwana nga yayagala agende agule emmotoka aliyeko sente yes kakati emotoka yawava munno ofa ne bagigaana ti nabagereka mumpi tajja kulabika twagala empanvu <laughs> mulwana nagenda nagula eyo emotoka empanvu aha abembogo yajja agivuga okuva entebe nagituusa ebbanda abembogo abamwe abamwe bagajjanga ne bagaa tugizize owemamba yagivuzeemu kabaka teyawasira mmotoka ya mulondo ah, ah. labbi muyawasiza nze politikisi wemiwengo yenna mumanyi okuva kunsente oluggi hmm. baalugula goowa baalinyenye nebagende goowa babeko sente oluggi ah, olwate museveni bamumaze omufu era museveni weyaluzingira nti ye yalowooza nti ajja kontaininga abaganda kakati abaganda kye baamukola ye ate abaopositioni bayingira mu lutalo era pulezidenti yadisipatingako tiimu gyalina okukola olwaleero yalimu kalilesengo yalimu kasule yali sekretary wempigi yalimu mukyalanjuba yalimu ani omulala batambula mu buganda okukakanya abantu mm. n'abalangira na ngaabaganda bagamba nti otubbi ziddemu zivuge mulongooti mulongooti yavayo naga nti kabaka waffe talina status ziddemu zivuge museveni sikwe kukkakana nti tetumuyinza kutikkira nga eh, constitution eh. ne batabuka nekiwa this is where museveni lost control over buganda mm. nti as he was waiting normalization in the constitution abaganda bamulemerera nebatikkira kabaka kati yekakati kabaka nafuna position ani ampa nabagamba singa mukazi owanuba nagenda ewaabwe nomuwa gomesi kati omukazi abuuza gwomuwadde oba banyina ate otya singa tiyano byobadde olumuwa mnyi gabanyina geaeseven lost affairs of buganda nti ye teyajja na specific ki ekyokuweyakabaka baali balowooza nti bijja kubeerawo bwe bityo era bwe baatula mu lukiiko baga tumuyite saabataka temuyita kabaka babataka babali abasajja nebagaa nti ono tamanyi bya buganda ne bwemuyita saabataka kyekyo kuba saabataka era nekyabaganda tebakitegeera kabaka tabeerangako saabataka hmm. muteesa ow'olubereberye yawamba obwa saabataka mm. abasooka bebali basabatate oti ate abeera atya sabata nawamba amanya gonna saabalongaani ngaamini bwe yawera naga nti mu uganda temuli muntu yenna agenda kuddamu guyitibwa pulezidenti okujjakuyinti nze pulezidenti wagondeyani pulezidenti wa association amini yabiwera ne muteesa olubiribiri yawamba obwaki obwa sabataka otherwise kyeyamaani wabataka ate era mwekyemutamanyi abaganda okumanya balina amagezi gaabwe omanyi nti kabaka akubwa embooko hmm. omulangira omutaka nadduli kibaale hmm. yawozesa kabaka ne bakazi be namukuba embooko bamuwabirayo kabaka akubwa embooko e, e. omutaka nadduli kibaale genda okibuuze hmm. omulimu gwa nadduli kibaale wozesa kabaka ne bakazi be sikuba bonyabonya amukuba embooko eh. kabaka bwatta mugema bamuttirawo kabaka tatta mugema omukulu wekika kyenkima bamutirawo kubanga yalonda bakabaka ye owenkima tafukamira owengo tafukamira eh. gundimbatunulira abakulu bebika nembafulula nemunyimba ejembeera negagovaawo omuntu avudde wakabaka okudda emabega bwanti mm. ekyenyumanyuma mm. era mutesa yakireeta mutesa yalwalinziku nga teriiko ddagala nabaga nti er, era oyo omukazi muganzirwaza nyinawe emnyimamo mm, yali muganzi lwazi mm. kakati muteesa akuwa n'omukazi omuwalabu akuwa n'omukazi abawalabu balwanyanga mu gye lya buganda mhm. buganda yayina egye nga n'abawalabu bagirwaniramu mm. kakati bwemukwata <laughs> bwemukwata n'agamba nti <laughs> abantu bange bajja kumpita munafu ndye olwabaganda nga ekijjanjaba enzigu mamba nkaliri gibuta musuku ne muzuukizi nga byebyokka kakati mutesa n'ategeera nti ensiku eno ennumi naye bwe nakaaba bajaga ndi munafu nawa oda ate tabika bingi waliwo eggalira nakwata ekitooke tonde butonde bwetowulira amanya <laughs> baana bagalye <laughs> eh. ensiku bagiitanga baana bagalye lwaki mm. ti omusajja omukulu we bamufumbiranga amatooke naga nti ago abaana bagakoleki ago abaana bagalye mm. abaganda nga bakugamba nti bonaotya enzuku onawasa nyoko mhm. kuba nyoko eka gweyina okutegeera ntagiina kitabu aba tayina naye aba tayina mm. yeskakati mutesa kyava agamba nti ndwadde yabazira kati omukazi ayina enzu ku mulubiri nga banoonya munoonyi bonna ne bagifuna naye nga ye eyimu ye nti nammwe ekintu bakikolenammwe <laughs> mukiwulireko mm. mutegeere nti siri ki siri mutiitiiobulumi busufu buli omwa agirabeko nga banoonya nnoonyi eh? kakati abasajja abedde abasinga bakadde kyebava babeeranga n'obuzibu obwo eh. ngaomusanga kukumalaekyago eh. eh, byabakatolikiwano byembagamba mm. nti ogema kabaga vakisini omulwadde okolaki muteesa abakatoliki bamuwa eddagala ezzungu abaminsani mm. n'asula bubi nnyo nebagaa nti babadde baagala kutta kabaka era gyemutamanyi nti egunde mwanga yali yasanga abakatoliki babagobye mu buganda n'abawerekera nako n'abagaa nti babagobye ti naye nze bwe ndifuuka kabaka nja bayitayo era mwanga yayi nerinnya lyekikatoliki ka budieri kakati sabasajja sekabaka mutesa awona ati nze kakati sekabaka mutesa yamutta naye bino ebyokugamba nti gusinze saabasajja bamutuuma mukaabya nga sadisi ngaogenda okumubuuza e- e- ku nkato kakati ngaokudda emabega oyina kudda kyenyumanyuma kumufukamira ngaayina efumu <laughs> yali afuuse sadisiti ngaayina efumu sebondeka mukazi wange ayina olubuto nagetonzita kyobaolaba okuddabino abaganda bye bakola ngaova wakabaka okudda emabega ku byava tebyaliyo biro byonna byemugamba nti esaabasajja wangaale tebyaliyo babijja bongereza god bless the queen ako kanantawetwa tekaaliwo wano mm. bakajja bongereza bamikinga palace bwaba queen bwabalage ako kanantawetwa bakajjawa bungereza genda okebere bino musajja wa kabaka babijjagana asente maani temusajja wa sante tebyaliwo wano tebyaliwo wano musajja wa kabaka tekitegeeza musajja wa kabaka kitegeeza gwe toli muganda ekyo nakyo tebakimkubanga omuganda bw'aba yeeyanjula ewa kabaka amugamba nti nva mu kikagundi fe baweesibo ye naategeera kuba eh, ebika byonna ebya buganda birina loolo gyebikola mu kati omuganda identifies yemuserefu n'omulimu gwebikola mu lubiri hmm. tuli bajjajjaabo ngaamanya oli wankima fe baweesibo tuli basajja bo ngaomanya nti abo si bafa kakati ono atalina kweyeyanjula mu kika kyabaganda hmm. yagamba nti nze musajjawo munyalwanda muki ye talina hmm. era abaganda bazibu nnyo kabaka yedya kika kya maama we kati ono mu buwanga bw'abaganda kabaka tava mu kika kyankima saabasajja kabaka mutebe ye kabaka asoose mu byafa bya buganda okuva mu kika kyenkima maama we wankima kati yeddira kyo nkima kabaka yeddira kika kya maama we e, tweneebo e, tue everekira n'obwo buganda tuproduce king ekisebuti ow'enkima muteesa yamenya amateeka n'awasa ow'enkima this is why anti mugema yamukyawa yali akoleganye n'abazungu bamugjeko kibula bamugema bali baba owebbira n'owa nekasubi eh! this is the origin obwenkimatali bwakabaka ate mweba obita kubanga traditional ngaendagano olwenda tenakolebwa bakugambanga nti kabaka bwakisa omukono baleeta abalangira kati emisambo egya buganda negirinnya mugema ku mutwe nalondamu kati bo nebamugaana gweoli abita kati oba bwegyakola negironda wenkima aa ekintu kyali kirala nti endagano yolwenda ekugamba era kyeŋenda obanyonyola kabaka wa buganda tazaalibwa naŋoma kabaka buganda kabaka wa buganda alondebwa mubalangira abasibiddwa wakasijju lubinga hmm. bajjamu erinye amanya gaabwe nebagatwala mu lukiiko lwa buganda afunye obubonero obusinga obungi yafuuka kabaka bino bagamba nti kabaka azaalibwa nendirabiriiyo abamisa nebalibikkiriza abasoga kasooli erinnya wandira mm. ye mwana azaliddwa nga yetoloddwaki ekirira mm. mu buganda si bwekiri endagaano y'olwenda kabaka wa buganda anaavanga mu lunyiri lwa ssekabaka muteesa ow'olubereberye bazukulu ba ssekabaka muteesa ow'olubereberye awo bannakibinge we baaviiramu nga kyendagaano yabasosola nnyo bali tebaagala musiraamu kubanda baga nti kakungulu bwatuuka okusoma nibamugaa agende ezanziba nibaga tajja kugendayo alina obusiraamu obwanalukala agende katumu nti edda eh, tajja kusoma zivuge e budu eh, ondition alina okuzimbirwayo enyumba talya mmere yaayo agenda nibayimamu eh. ati bano bagonde abo bemulaba emeka bo bamanya ensolo yawano kakati sekabaka muteesa yawasa mu kika kyenkima which was abominable nakkiriza nemama waddemu afumbirwe katusenkatuka kakubagundi esasi emengo nga zenamirembe nsibirwa mm. tuyinayo ekyo okujjukirwa ku lwokusatu enamirembe olwafiira ku nsibirwa waffe yali akedde okwesabiri yakeera bugezi kumaca nalinya emotoka eyaka <laughs> nagendamirembe yasangayo akasajja akatunduke bayita senkatuka <laughs> akamusika omukolo omaye senkatuuka mm. yanyiiga mm. nti olukiiko lwa buganda lwatuula hmm. namasole tafumbirwa hmm. naye gundi muteesa yagamba nze nteekawo obulombolombo zembukolaki hmm. maama wange yasigala muto ledi namaganda ngaokwogera ekigambo ledi bakiyita kitiibu ledi damali namaganda ledi nga bate bamanyi nti ledi kitegeezaki nga nebaddira nti sa saabasajja naye nga n'abakopi bakiyina kabaka wa buganda bamwyita hisak ailens lwaki haine saba nansi balituma abalangira bebungereza batalina nsi kabaka abeera majest ebyo nobyogera bakutta babe ne babyogeranga nebabatwala emisindaabakyala babungereza yava budaaki eh. najja namuwasa eh. kati yetaba nansi ah, ah. era gwe ekikwewunyisa katonda byakola ekyavaako ekereziya okwekutula ku kanisa nebeetemamu hmm. george owekumi n'abana bwekwata obwakabaka bwa bungereza yasangawo namwantu wa muganda hmm. namuwasa ngaava spain kuba beewasanga baleme kulumbagana hmm. kakati ngaamaje agakuuma paapa ge spain kakati oyo gundi george n'atazaala mwana mulenzi nayita abasomi ba bayibuli nebamugamba nti deuteronomy egamba tolabanga kubwerere bwa mulamuwo omukazi bayibuli gwe yatugaana okwebaka naye mulamuwo oba abasoka baligenda mugwe muka muganda wukona bukonya <laughs> kakati webasoma bayibuli hmm. nabagaa nti mulaba nawasa mwantekako namwandu wa muganda wange katonda ampanishinze sigenda kuzaala mwana mulezi nabawala beereere kakati kyava agamba paapa nti nga tulula ngaate senga wona omulenzi mm. kabaka wa spain ayina amagye agakuuma paapa mm. nagamba paapa nti mugatulula okubesenga wange olabe joje nanga nti ah, henrynamugaa nti wa nayita babisobosi nababuuza nti paapa oyo taba kalidinaali mm-hmm. tuweeyo obwakabaka bwaffe omukazi afuuke kabaka kubanga obwakabaka bwaffe buweddewo mm. omukazi tasobola kufuuka kabaka ate onaŋŋanya okuwasa this is what brok the catholic church the anglican church neyetemako ne bakola eyaabwe kubanga the pope refuse oli yamuganda detronomy kugamba ki wangatta nenamwandu wa muganda wange ate nga detronomy kugamba tulabanga kubwerere bwa mukazi onewagodde ngenzi naye ate kati kwini ate asinze kuwanga at that time bali tebakimanyi ti omukazi asobola okukolakibecause eh, bano abawoza nti omukazi asike omukazi asike tebategeera bwongo bwabantu hmm. nti gwe muwala we yakusikira n'ekifundikwaki omusajja nakyakiddeko akyebakeko eh. nanga banne baseeka <laughs> kakati katikiro wa buganda hmm. taba mukazi aba musajja kubanga bwaba akawonya akagera akwata kuddamula tayinza kubatabaaza abasajja bonna nabendako kakati ate konstitutioni yekugamba nti obuwanga obulombolombo bwonna obutagwanagana ne konstitutioni bufu era konstitutioni ya uganda temugimanyi konstitutioni ya uganda egamba nti katikkiro wa buganda anabanga musamize nti alina okukola emikolo mu konstitutioni mwekiri omulokole tafeera katikkiro mugondi readit mugende mukitone munkugambye ti mukonstitutioni ya e uganda mugende mukitome mu regionatia omulokole tabeera katikkero wa buganda bwaba takkiriza kuba nsaasi kakatudde kyenjagala obaka kiri kimu e nti ekiri emengo kyawukana n'ekiri mu konstitution mhm. pulezidenti museveni yakola ebintu ebyo ebiri mu constitution abaganda byebatamanyi constitution museveni yagamba we shall restore traditional leaders restoring means putting something back at its original state mm. kakati museveni nazaawo gavumenti ya buganda obute gyeyakuba eya nkaaga mu mukaaga yes mm. naga nebateekamu omufuzi owennono anaabeeranga ne gavumenti ye n'abayambi be mm. kakati bano bamayiga kye baakola baagaana nkaaga mu mukaaga okuddawo ne batwala kino ekyakabaka olukiiko lwa kabaka olwa buganda obotero yakuba mu nkaaga mu mukaaga lwalina ababaka kinaana mwabo kabaka ng'alondamu ababaka aba nga babaka nkaaga balonde bulonzi tubakubakakalulu nga babaka makumi abiri bamasaza mm. naye ngaenkaaga baki balonde kati kino kirala ah, kino kirala nyo tewali mulonde no kakati bamayiga bo kye baakola baddira amannya amakadde ne bagateeka ku kipya ekitaliiyo ne bakugamba nti mayiro akenda sir harry johnston yagamba mayiro kano akenda nkalekedde abaliddawo kubanga mmwe n'abaami abatono mujja kwekobaana muzitunde munywemu omwenge bwe musalangawo okunywa omwenge mutunde ezammwe bwe yayogera bwe musalanga mulukumu lwenda waisa emyakanaga nti akakiiko mairo kano akenda nkaleseewo nkalekedde abaliddawo era yakateekako batwastees teeka wa mmengo makubu yanajja ne banne nekiwala byemale nebakabba nebakatwala emmengo embuga z'amagombola n'amasaza si zakabaka kabaka yewoma mayiro bisatu muatano zokka gwoba oli abakayidi akasanga tibakiwale bemali bamayiga totegeera buli saza weriri lirina sikwaya malo za satu mubiri nga zaalyo kumi na mukaaga za mwami wasaza kumi na mukaaga lusuku lwa mwami wasaza tebagala bizimbe bino bagala ezo sikwaya mairo ezo kakati namasole yawebwa sikwaya mairo asatu mubiri bano banamasole bawulya namasole wawa kuba mm. namasole abaganda balina enkola yaabwe nti namasole baawe bwafe abadde kabaka bamuteeka ekasubi hmm. famire eyo evaamu ono bwafe baleetawo omulala asigala mukaani era ba basajja bakufe twakulye mu nkaaga abasajja babakuumanga mu lubiri abakuumanga ekasubi wali aba bakazi babanga balaawo eh, kakati namasole ono yaweebwanga ezize ettaka ezo zonna kiwalabimuleya zibba nadduka nga bano beebase kakati ekibatawanya emmengo kiri eki mayega singa yagenze dda naye mayega katikiro wa buganda alondebwa bulondebwa bantu bebamukubaanti kyenkubulya nti kino bakigaana ekyankaaga mumukaaga gavumenti yobote gyeyakuba mu nkaga mukaga gyebayita regional tia kati bomwe babalimba regional tia etia minis echamber above the other mm. museveni yabagana district muzikwataku naye muzigatte kyemufunyemu ebwere regional government kubanga gavumenti yakaga mukaga tewaliwo federal mm. it was a regional government nabagamba nti ababagamba nti munkaga, munkaga waliyo federal babalimba ekigambo kasoo lyange ekigambo republic the republic of uganda mu republic temubakabakabonaemmuliika bonna emmengo bavuddeyo ngaettaka lyaffeweriringabalibye kiki ekiri mu mayigakanti gundinedda kabaka yakola ensobi hmm. kabaka bweyajja bambi yatalina watandikira mm. kabaka nkugaye nti museveni temuyinaakoki pulaani mm. kakati abankubazambuko bani bani nebakiyingiramu mm. abafere mm. kabaka n'alowooza nti abavubuka be bajja kutwala ki ne museveni yaty abataka abataka baali tebanyolebwa nga bansi bo bali ku nnonokakati pulezidenti agenda okitegeera ngaabataka bali raddi ku nnyo era museveni yabeera n'abataka abo omanyi nti museveni bamu ekitiibwa okubeera mu lukiiko lwa buganda nebamusimbira nomutuba nti musukulu wakatongole owente eh, mhm. abataka tebagala sente nga bamayega kati kabaka ye ensobi gyeyakola ne bwe yaligenza wa purezidenti najjayo sente ze nafuna kampuni ensuubuzi teyalese bamayega bamayiga ye yalowooza nti katule mu lubiri bano bafeere bakiwala bimale bagagga bazibu kati abalangira n'abambejja baavu nalabye ennyumba za katikiro waffe mayiga erweza eh. e alinawo enyumba nga ate ezo zokka naye nga abalangira bo beryankuta dabana abambejja yanti nkugambye nti ekyo kyekizibu tikabaka yalimu okumanejinga ebintu bye naleeta abafere kakati awo watuuse kati singa tetwogedde bubi mengo teyetaaga basajja baffe bano okukomyawo abasajja baganda ate banalagawa kubanga nkubaolidde nti abambejja lyakuba mayiga oluyi kubanga tuli bwetuti muteesa alabiranga atya abantu hmm. mu lubiri omwo mwolaba buli saawa musanvu ngaabaana bonna amasomero agali mu kampala gagenda ne gali emmere mu lubiri hmm. nga baleega maliba nenyama baleeganga amaliba waayi abaganda bajjanga okukiika hmm. abasajja abataagala kuwa musolo simanyi oba abenaali mu bakimanyi bane kanzu eza yero nga gabeeramu mu mm. lubiri go gakulya nyama <laughs> ngaomumbe jajja nakigamba mm. gwe mm. gwe kikopi gwe jangu ogenda onkuute mumugongo anti anti omumbeja yabanganga musajja seba omumbeja gwe kikopi gwe jangu ogenda onkwate kale ayeyo ogenda onkuute mumugongo mm-hmm. ati simukazi kati nga agasajja gabeera omu gayononekera omu <laughs> gawungira omu <laughs> mwegabeera <laughs> fe abasajja bakabaka hmm. fe tumulyamugalo fe abasajja bakabaka abaana bonna mu kampala ku ssaawa musanvu bagendanga mu lubiri ne balya emmere gonna amasomero nga baleega maliba bwe bati kakati ye kabaka yabulwa structure kabaka yabulwa structure ate kabaka bamutandikirawo ba baganda be nebatandika omulwanyisa kubanga sekabaka muteesa mu ddaame lyagamba nti bwe mubanga nkimanyi olukiiko lwa buganda lwe lulonda kabaka mm. ne bwe mubanga omwana wange mutebi oyo tesigumuwadde obwakabaka mugendanga ewa muganda wange ekimera naye temugendanga ewaani ewamawanda balina kukwalozi zaabwe okuva edda eh, mm. ti public yali yagala nnyo mawanda naye nga mawanda mawanda nga mu lutalo bamutya abazungu batya nnyo mawanda mm. era mawanda kitaabu yamuwa ebintu bingi ono yamulekera nsusteyamuwa mm. ono bakiwale bemale be bamuyambye okubba ettaba otherwise mutesa teyafuna kantu squaremaes bisatu muataano mm. ate nga nayo argument ebeerawo zaali zaani zabwakabaka oba za muntu kakati abaana ba dawudi kyo balina ozigabana ezo zebakayanira eh. naye kumuteetanga banakayana batya kati tedda mukulu wange olaba nanga ndabirira eh, kakati ffe twayabya olumbe lwa kitaffe waliwo amusaba ebyapa anti atulabirira nanga omukaga ntwalanga gunaku ezo yampayo obukadde bubiri eh. kuyisita ye mukulu yeyasika mhm. abaana bange bamufera nze tebanfera babagala sente gyebalaga mm. kakati e, arrangement eno eriberawo nga ffe tufudde kati abaana baffe ate bo batandika okwagitetinga kakati kyenkubuulira nti olwokuba muteesa erina obwakabaka abalangira baali tebakola gundi yekaka kungulu yali akola nga yakulya public service mu mm. uganda kakati gona ayina emmere byabawa kakati ono mutebi talina byabawa kubanga yali kute baganda be nebadda mu management yajiwa bakiwala bemale bamayikabo ne bagaggawala bano baafu omusajja ayina enyumba hmm. ate nekiwala bemale mubagagga bali wano muyitirivu nnyo bofamiri zabo bazikoledde ate makubuya ate empanga kubanga kyetegeera tyabwamakubi yanempanga baloya buli lwebagenda nibogera ne museveni nafulumya biliyoni atano baliako 20 tibebaloya be naye nga balangira nabambeja bakolaki bakaba bakaba kyobwola babatya nabadduka atuse nokulwala okutuka ku senga bamukwese bano era oyinza okusanga bwemutabe bagezi abo abalangira nabambeja nga si bagezi mujja kusanga nga ebizimbi bimbadde muyita ebyakabaka nga byamayika ngenda bano yaziyusa dda sioyo akanga baze ngalabi mukibuga kati bibi yakabaka bs yakabakaabayafreeman bbs mayiga waliwo nomwami mulako baamba bananyiniwe bwe mubanga katonda yatuyambye saabasajja kabaka nalabika kati nze nkugamba nga sinabasomera byenawandiika nti katonda yatuyambye nnyo katonda kyatuyambidde saabasajja kabaka oyo mumutunuulire bwumutunuulira bwoti alina obusungu ate ategeraalina obusungu bwatayogerabwatayogera ayogera buuno auno ah, mukebere nabagereka mukebere nabagereka bwayambadde akabukedde katidde nomuteekako eno eno ah, mutunuulire masiki kabaka jakitengi deya nobubbi muli butuusaawa wakiri baali mugambye nti yambala zino natswala nyo eh, byakola bikola bitegeera bangambye mule mukansu temwaba temumpale najjayo ekooti erika pesa eriyulifu ono onateeka galubiri waggulu mukyenyi ono omusajja ayina bwafundiza n'abakerega ne mayega n'abafundiriza obulungi yayogedde bwe bamugebye vaccini yayogedde nabagereka yayogerera obuganda mumbejja nekikikiri enkubuuza nti ono mugezi nnyo akubye bano n'ababolozaabakubyampi <laughs> eh, abakuby n'abagereka ajja kudduka bagambye nti nno saabasajja yatadde emikono emabega ah, eh. ekiraga ntinbugandamusibe eh, buganda ebansibe kabaka wa buganda tayiwa musaayi kabaka wa buganda takaaba obulaba taziika takabira muntuwe kakati ekyo kiraga kikumayiga anti nkugambye nti mayiga yewakufuumula obaya nenaabagereka balina kudduka ono ono atadde walabako mumpulireyo ekifaananyi kimu ekyakabaka ngaatadde kalubindi wano ono akubye banonaye bwe banaba mayega bwe banakufundiriza n'abagereka bwe banamufundiriza gwe dayana aba badayana nze mbewunya emitwe gyadayana ojogebe omulwadde watiif mumanyi gwe certificate gyebawa omuntu gwe bapakisinesinze certificate yegamba ekikugwako kyonna oluvanyuma lwokugema oba tebitukwatako naye singa kabaka bajja kudduka anti gyenkubulira tebamu kyebazanyirako the westerners mukwagala sente ne bakwata ne bamayiga nenabagereka ono kabaka nogenda omugema president museveni yalisaddewo epanoobali bali abave n'abagavumenti nebasooka bamwekebejaembeera yobulamu bwekankubuuze mhm. singa kabaka yabadde muntu wa bulijjo n'omulaba ku mukolo kwe yabadde baali muziza we mulubiri ba yaligenze singa ali germani alimukujjanjaba n'okumugema yukanaajo titwakizudde nga munafu nnyo nga bwakwatibwa covid zivalunebo mwakitegeddedde bajja okutwala dayani misinde okwagala okulya sente mwekamba bulimu bantu mmwe you don't know how to plan kankubuuze hmm. ku covid enzita jasseemu abantu olowooza bwe baligani ti eriyo okugema covid singa enyiriza zisimbye why are people not interested people are not interested because they don't trust government gundi government hmm. museveni yajja n'ateekawo unep ng'egeba endwadde mmeka ani yagaana okugemesa omwana naye dayana okujjako nga dayana bamugjeeko nokanakakozakalina omuntu ogukali nga mamagada nga minisitule yonna eriba overhall kubanga tutambula ne covid mwagamba nti eriyo amata agabakazi abayonca galiyo mwagamba nti ensi yonna ejja kufuna akawunga mwakafuna akawunga mwakateekamu ettaka n'ebijanjala ebifu ekitegeeza tituyinza society tesobola kuzimbira kummwe society gwogenda okugambayes nti kazimba bamugemye kazimba yali akoze ekyokuva lyeyabeerawo ye kakati oba kazimba bamugemye kakati gwe dayana mugende eh, ku sande ekya kazimba atuule wali alagire abakristaayo mu kanisa babageme olabe embooko bwevuga ye kazimba bategeera yalidde sente mm. kuba kazimba si luwalira yifu luwalira kamuzaabu mm. luwalira abadde n'abantu mu kibuga muno lwalira yagenda kukyaki nga bagikubi kazimba yagendayo yagenda oluvanyuma kazimba naye kazimba si wawano kazimba wemiti ana wano omuntu gwe batunuulidde lwalira bwogema lwalira bagenda kazimba tebamumanyi talinawo twakalikodi wano kakati bano badayana zenasoma ebyo ebyagonde change agents nti bakuga nti genda ofune abantu abakyusa abalala mayiga bwateekayo eddagala abaganda sebakkiryeye bamukyawo yabafera mutafaali oyo yetutawana oyo guba n'abagereka ne bwajja naga nti bamugemye hmm. tebakkiriza hmm. ekisaakati kikiyambya ne beye bamumanyi tibuli ewali sente abeerawo kakati mwe mu uganda kyemwalikoze mwaliranze birango bigamba eddagala weeriri ayagala okwegemya akoleki but if you think that you can use these readers disquedit readers mm. okukola ki okugema mm. abantu abamubaga nti boba bakuba mazzi kakati odio tyomusajja eyalabise ngaali furairo n'omugema eh. akasajja kabokedde omuntu asinga obusiru mu baganda tumuyita mufungulandiga mm. omufungulandiga kyetuba tugaa nti yasembayo obusiru okutegeera nti endiga nkazi oba nsajja mala gifungula kiri akasajja kalukudde kafungula ndiga noga nti akuba dduyiro kwegamba musambi wa mupiira bamukubye ekiyise nkya natambula whatebobibathis mayiga nagamba nti eh, kati njoge oyogera ki obadde ojja kujoga nti mbikira obuganda eh, derafu kakati nze kino ekintu kyakabaka mm, mbagamba mm. museveni yawonye museveni yezeerako emaana kubanga baba kugamba nti saabasajja akisiza omukono mayiga teyalyogedde nti abadde mulwadde okumala ebbanga dde ate nga bebamukweka kyalize ku museveni yafudde ki singa ekibuga kyokye kamayiga n'omutwe gwe negalubyentize teyalyogedde nabagereka teyalyogedde singa kati ekintu kirikwani yes baganda baganda baganda baganda obwo butepu bwe bakuba baganda baganda baganda kulasi baganda obusinga kati bwe buliko why don't you inform abantu twalisose tutegeera nti eriyo omukolo gundi omulangira jjunju yabaddeko eriyo omukolo gundi kuba oyo gundi oyo kazanyirizineda oyo tiryamwagala oyo <laughs> oyo bamumanyi bakazi oyo wa sikaati talinamuvalyo nakamu balitambudde nagundi baalibadde baleeta omuto kakati aba ne bategeera nti awaayi olaba semakookero yajja ku mukolo mm. ebintu si birungi kana akawumba tuutu kabukedde olowooza tekaa tekasobola kuba kifaananyi kitekamubukedde nti kabaka alabika bwati dasiwa yaipite museveni nti museveni abamulyako sente abamulyako sente tebamuyamba nti kakati oyo osomye omuvuka bamwitani abeera ku social media mm. abantu balowooza mm. nti byayogera bituufu nga bifu bagambye nti akibisobolwanga bamusalako obugere mbwenyonyi bwe yava ewaabwe teyasula nayo neraga ekisozi kakati museveni amusalako obugere bwaki nti banadiini bakkiriza ne babagula sente maama fiina nawulidde agamba ekikazi ekyo bajja kitta kakati maama fiina gwe bakwogerako ebyo tyoyina emikolo gyebakoze ku gundi okujjako nga tali mu uganda hmm. wy e, abazungu bagaa nti eli repeated many times becomes infact the government museveni masikamu nze nhayaling muyambe kubanga bangobakubanga eh, kakati ye museveni alowooza bano abasajja baagala ekintu eki ekitwala museveni hmm. baagala ensonga eyiwa abaganda mu kampala mm. kuba bamukuba mu buganda tebamugjamu hmm. kati banoonya ensonga nkulayira muganda wange singa bwakedde ku makya ne bagamba nti omutanda akisiza omukono sinkampala yakamuliro kuba baalibuuziza kiki kuba tebamulabangako nga muki mayika teyalyogedde nabagere kateyalyogedde naye nabagereka gwebalo ajja atya nga nepeesa tekuli fe abantu babulijjo batubuuza omuntu ayinza okubuuza nti wayi wasuzeewa ngaoli musajja ali simaati omusajja wajjanga nakubuuza nti wasuzeewa tegeera oyambadde bubi mukazi wo yakeera ku makyala nakutegekera stokes abakyala bamunandawo ebebazooza nakutegekera esuuti eyenja eggulolimu era ekenya waliwo omusajja nga bamuyita mikyuki nga mikyuki musajja mugagga nnyo mikyuki eri omugagga ennyo yagendanga mukazi we yeetonda badde njagala kusomera messages tuloke tugende mu section 2 ngaozifunye yes. ono ye kayiza shabani ewandegeya mwebale kutunyumisiza awakutunyumisa ebikwata ku kabaka waffe naye katikiro yagamba nti no kabaka yalwala infection ku myaka yeah. nkaga mukaaga yes. Eh, kwalwalidde netuuka eh. ne n'okumwyisa bwetyo yeah. katikiro yandibadde mulambulukufu okusinga kaawo yes. anti kyenkubuulira hmm. nti mm. oyo mufere museveni yegendeza ye omulenzi oyo nze kyentiira ku museveni nange kunzita mm. nti singa bayogedde ekibuga ni mange balimu mwokya ku buganda riot mm. buno bwe busajja bwa museveni nze sijja genda muyenga sinayo nyumba sijja kutuka nabo hmm. naye mayiga nenaabagereka basirikira batya omuntu nalwala natuka kulevu nebadda mukumemenkwa kati mbwali mudujiro smaye bamugemye smaye mayiga mayiga kitabutabeeranga ku mwami wa saza why dont you respect yourself and go kubanga mayiga bajja mutta abantu hmm. ye yaluzinze yawedde anything singa abaawo ekiguddewo kakati mayiga yikyeyalikoze yaligambye bannange nze mubalekedde nga mulwadde munole ttiimu ekolaki emujjanjaba e ne pulezidenti museveni naye aleme tukola kibi sente bazikozesa ne mubitaliiyo mm. kabaka singa kati alina pado y'abadokitas even from abroad kubanga kambabulire oyo lutu mukasa bwe yaziba amaaso pulezidenti yatumya omusajja w'amaaso okuva egendi e, e rwanda mm. ne bayita omusajja ow'amaaso okuva e kenya n'owaffe owawano emukugumumukyala akola luddawa okula mumengo emukugu mu mm. east mm. africa ah, ah, naye wano mu uganda talinamu equipment kenya ah, bebamulinda mu east africa yasinga ali mumengo era muganda nga yatwala muzukulu waffe okumujjanjaba ekenya nga expert gwebalinda ava uganda emengo naye mu uganda talinamu byuma ebyuma bisanga luddawa naye yemukugu mugundi kakati puresidenti akwate epano yabaki yabadokita kubanga ategeera bulungi akola bino nalyoka afumula nabagereka emisindi akola bino afumula nabagereka laba ekanzu gyalimu yamulimi wekyaggwe ah, ekanzu ekooti eriwa gyeyatadde ebbali nayeono yesenaye mayiga gweba otunuulira bino mayiga nakana akawumba tutuka akawumu bino bikubwa mm. akasajja kabukedde kano lwaki abaganda tebazira bukedde ono yesevviiri natidde nnyo okulaba nga kabaka wange atadde emikono emabega kirina kyekitegeeza eh. kitegeeza ki eri eh, obuganda nti eh, emikono bagitadde gigitalira ntungo musibe mbagaye nti kabaka mugezi but he is, be, he is hitting at nabagereka and maega uh, by symbolic gund nti mm, ekoti nagijayo era gyeyasaziza eyepesefu kakati mulabe mulabe laba masiki gyayambadde mayiga oye mayiga oye mayiga juu mayiga juu mayiga juu kati eno bweginonja nje yagikuze hmm. yagikuze mu kiyembe oba yagikuzemu owino eno yowino eno kabaka abakubye kabaka abakubye kabaka abatukubidde ono mutanda ddala hmm. akubyaba ah, omumaka ge nakubaba omumaka ge nakuba abanoonyi ba ssente bana abafulumyeekazo mr tamala akusiimi agambye nti nno lwaki mayiga alimba eh. ye lwaki tavaawo bamusibirawo nanati yasooseewo nkugambye nti katikkiro pawulo kavuma katikkiro mukasa hmm. yeyattisa abasomi hmm. owamwanga ye yali musajja musamize era nga yakuga nti eno ddiini ngenyi katikiro saapolo kagwa naye gundi bwe yakola dawudi kiwa batandika omubba amawulire ne bamugjawo era yawandika ekitabo lwaki katikiro kagwa yalekulira mhm. abaganda bamukuba ne bamugjawo ne tujja ku katikiro nsibirwa gwe nkugambye nti yakkiriza namasolo afumbirwe ne bamutta mm, mm. ne tujja ku katikiro pawulo kavuma muteso lwamuwanganguza kavuma yavaako ne tujja ku katikiro mikairi kintu amasaza bwe gagenda yalina kgenda netudda kukatikkiro egundi eh, eh, amayanja nkanji mm. bwe yagaana okutuuza olukiiko okuyisa ekiteeso lwasa mayinja batuuzaako gundi kaganda yali yadduse dda mm-hmm. ku regional tia gundi yagenda <laughs> nayono yomusibye lwaki owaganyala buli lwolaba omutamivu aganya okuva ku ntebe mm. aba yefukidde Ah. kyanyo muganda nga mayiga tuvamu tuva ku kyalo kimu naye kifi kyenyo ekikuganye okuta ekintu noga nti aba kati ate museveni muvuma waki ekintu yali kitadde ne batula nenaabagereka ne bagamba bannange ffe tujjanjabyeko temututegedde twakola ekibintu tababuulira naye kakati tumuwadde akakiiko kamujjanjabe akalikoakalikokmayiganga ogenda nga bua okusinga okusindikiza omukumulamu ah, ah, nga bino byonna bigenda mumaaso ebyokulwalwa kasabasajja kabaka nabiki byonna tulina omukugu eyavumbula eddagala lya sukaali eddagala lya kansa naye bamutwale yamukeberer yaambe nti munange nayita loya wamayiga wanolongoya nimugamba nti gundi wa bobi waine hmm. bobi waine ali mutaka lyange nemuwa ofa kubanga sagala abagavumenti bagala ettaka ludigula naye sagala bagambe nti ate ajja kulimba nti abagavumenti banguze bansende namuwa prayorite ajja aligule longoya teyakomyewo mm. kakiti kalitundi kuba bubi waini ye alina sente afunye sente lwaki teyegula kuba yeayinako ebintu kale omulungi bwobanga olina ekirwadde kya kansa olina ekirwadde kya sukaali olina arusas ensigo ndwadde mutima gukutujja kuba ku simu lotimusanvu dotiemu kinana mu musanvu nsanvu mu emu kumi na mukaaga noti musanvu noti emu kinana mu musanvu nsanvu mu emu kumi na mukaaga ojanjabwa ekirwadde kya kansa ojanjabwa ekirwadde kya sukaalusaazi yalitokoledde yalitaddewo n'abakugu kubanga abantu oyinza okugenda ngaensi waliwo muganda nga efaaza joseph tamale mm. yafudde ensigo kakati oyinza okugendayo ngaobudde bukozeeki eh, yali tuteereddewo abakugu oli gyagenda ne bamukebera ne bamubulira nti kakati kansa atuuse omuyina atuuse ku leve eno mm. gwensigo zo ziri ku gundi mm. aba ne bafuna obujjanja biveryale mm. yes ate gwe omulungi ayagala okufuna ekifo basalizi nabagamba nti nno aba progressives ne second school ekitintale tulina basalies mukulu denis kazibwe yabawadde offer nanga nti mwami kweziranga abaana baffe abazadde tebalina ssente covid ebintu yabitwala byonna byonna byonna byonna emirimu yagitwala buli kimu yakitwala naga nti abaana bagambe bajje basome tetujja kwongeza bisale ate abaana tujja kubayamba n'okubawulirira mugende muleme kwefiiriza mu kisoobo essomero ddungi ddene lyamaanyi ah, musobola okubiira ku headmaster judy pias ku simu noti musanvu noti mukaaga ah, kinaana mu nnya nsanvu ana mu nnya ngiddamu noti musanvu noti mukaaga kinaana mu nnya nsanvu ana ah, mu nnya mugende ku progressive senior secondary school ekitintale mukulu dennis kazibwe yabawadde offer mugende mu ssomero ojja kutuuka butuuzi ku ssomero n'okuzirika ozirike ogambe tinaessomero bagatuddemu offer